kuat kuat kita tato ini sebelum proses tato kita mulai kita tempelkan gambar yang sudah di thermal ke kulit si klien supaya nggak hilang gambarnya biar menempel terus dan ini kita sudah memulai proses tahap liner di tahap-tahap ini biasanya agak perih-perih sedikit gitu rasanya tapi ditato kan enak loh kita efekasi sakitnya gitu kalau teman-teman pengen tahu foto-foto foto saya bisa kunjungi di FB saya Ramadhan Ken cantik IG juga silakan aja lihat-lihat banyak karya-karya saya di sana Oh ya teman-teman, kalau kalian suka dengan channel ini, tinggal klik komen dan subscribe ya jangan lupa biar berkembang channelnya jadi kedepannya saya bisa bikin tutorial tutorial seperti bikin gambar seperti servis mesin tato seperti bikin power supply dan lain-lain nanti saya bikinkan oke lanjut kita proses cleaner lagi si klien masih buat untuk ini kita sudah mulai masuk tahap setting tapi kita ambil dulu dari yang bawah dan ini gambar sudah jadi katanya sih nggak sakit cuma panas-panas gitu aja ya barangkali pun ada yang minat di gambarnya mampir aja ke Kentato deh Cilacap sini Oke teman-teman cukup sekian tutorial dari Kentaku dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya dadah